Halo, Assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen Oke guys, sekarang aku lagi perjalanan menuju ke Hualien Dan sekarang posisinya udah nyampe Gilan ya, masih ada beberapa waktu kulihat ada di stasiun Taipei Main Station mau ke Hualien jam 7.27 aku masih menunggu sekitar 15 menitan perjalanan menuju Walian 快到了，桃城。定位高啊，看不上。快到了，We are now arriving at Hou c h i n g 左侧开门。Doors will open on the left hand side. 下车时请注意月台与车厢间的缝隙。Please mind the gap. 时请注意月台与车厢间的缝隙。Please mind the gap。 Ilan ini jam berapa ya baru nyampe Ilan sedangkan aku kalau nggak salah setengah sebelas ya kurang lebih setengah sebelas aku baru nyampe Hualien jadi sekarang posisinya nyampe Ilan sekarang baru nyampe Gilan Lodong masih ada sekitar satu jaman ya kurang lebih satu jaman ke Hualien lumayan jauh perjalanannya tiga jam Semoga selamat sampai tujuan. makan nasi bakar nggak sempet sarapan tapi mending ya jadi bisa dimakan nih ya, buat ganjal perut lumayan perjalanan 3 jam guys nyampe Ilan sedangkan aku ke arah Hualian Hualian itu setengah sebelas ada satu jaman ya lumayan Lodong hmm, sekarang nyampe Lodong ini Lodong masih 了啊。